Ha ha ha ha! Every, every two 在这。 para pegar a de fariz, não.

Vai un po' qui i lì che buono. Sì, me l'ha detto Sergio dove si trova il capitano. Eccolo. Eh, di là. La corda la corda comunque la corda. Secondo Lunelli? No, Lunelli. Lunelli. Eh. cosa avevano provato. Sì. Ok, retira os ossinhos. ハハハハ。 that job. libera sì. Ho anche beccato. Casa uh, uh. L'università prima, l'università. giovedì c'è sempre. Sì, sì. Ancora lì. A me il individuale era del più. Cosa? Cioè adesso non si vede. Che cosa? L'università. Cioè, cioè almeno la sera non la distingui tra il resto. Liliano. Facciamo proprio sul culo, solo è. Io non l'avevo. Ah sì. parmigiana si vede perché ha le componenze, le riconosce. Aspettiamo che sociologia, sociologia è lì. Dove? Lì, davanti al Duomo. Davanti al Duomo. È quella rettangolare. Sì. Cioè di fianco all'economia. L'economia è giusto dentro. Ma quella che chiamano tipo la tazza. La tazza è uh, lì, no, quella lì. Quella lì grossa. Quella lì grossa. Sull'altra, lì c'è un ferramento così, quella di fianco di vetri. Ah, ok. Cioè quella lì è lì. se por essa